好，今天我们要展示的是防脱掉警示系统 n o t MCU 版本。那很和上次不一样的是，我们这次直接把程式码呢，直接烧在会手科技的这个 WiFi terminal 里面，而不再经由 Arduino。那另外呢，就是 IFTTT 它传送讯息通知车主的方式，也由上次的简讯改由利用 Line 的方式哈来通知这个车主。那我们现在就来展示一遍。 当这台车子随意停车的时候，好，拖吊车来了。那这个时候，车子就要被拖掉。好，我们可以看到我们的 LINE 马上就收到讯息，看一下，马上就收到有人要来偷掉车子的讯息。好，那这就是今天展示的。 防脱掉警示系统 Note MCU 版本，谢谢。